qui a débuté euh, en octobre 2010, juste après euh, Dream City pour, avec, dans une envie de décentraliser l'art et d'aller dans des régions, et notamment dans une région comme Sejnen, qui a toujours été euh, écartée, où c'est une région relativement pauvre, où il y a un savoir-faire millénaire d'artisanat, des poteries de Sejnen. Et donc la volonté, c'était de mettre cet artisanat en avant et de montrer que cet artisanat avait des liens très forts avec l'art. ces femmes qui normalement vivent de manière très excentrée, produisent chacune dans leur maison avec des grandes difficultés parce qu'elle travaille en gros que deux heures par jour pour ce qui est la poterie, parce que le reste du temps, il faut aller chercher euh, la terre, il faut aller chercher l'eau, il faut aller chercher le bois. Et donc de prendre tous ces gens-là, de les mettre ensemble et de travailler un peu comme une société rêvée, où chacun ait sa place, où il y ait celles qui vont chercher la terre, qui travaillent la terre, celles qui préparent le tafuna, et celles qui vraiment vont sculpter, vont créer, vont expérimenter. Voilà, donc ça a vraiment été un, rêve de créer une société, de montrer qu'on pouvait créer une société équitable à partir d'un savoir-faire millénaire et de mettre en valeur ce savoir-faire. العروسه العروسه انا في العروسه خدمت آه، جورنال هذايا على تخوا آه، تيم المراه التين وال آه، واللي شنو يتمنى مشيت في القهاوي في سجنان وقعدت مع الرجال اللي قاعدين غاديكا وسالتهم آه، قعدت نحكي معهم بديت نسال فيهم على آه، حياتهم في سجنان وحاجه طياره اللي آه، اللي حكاو معايا بصدق وخرجوا لي في قلبهم الكل هما كيفاش عباد حقيقيين اللي سايبوا رواحهم وحكاوا لي على كل شيء على الانتظار على على المراه وعلى الارض هما فات آه، رجال ما, ما يخدموش ما عندهمش خدمه آه، بطاله آه، يقعدوا بالعامين يمشيوا لي grandes villes في في تونس وسوسه في بنزرت يفركسوا خدمه باش ينجموا يعاونوا عائلتهم خاطر الانسان تخدم تين غاديكا يربحوا فلوس اما ما يكفيش باش على العائله كامله فهمت donc يقعدوا بالعامين ما يشوفوش نساهم ما يشوفوش ولادهم ما يمسش الارض نتاعو بالعام بالعامين يفركسوا في خدمه بنايه ولا حاجه هكا هاو هذايا هذايا آه، الجريده معناتها انت اخترت انك تكتب باللهجه العاميه بال اي بالسجنين نتاع السجنين خاطر في السجنين الاكثريه ما يعرفوش يقراوا معناتها يعرفوا يقراوا تعطيهم بالعربيه فصحى صعيب عليهم فرقناها في سجنين وعطيناها للرجال آه، في القهاوي معناتها يقراو وكتبناه بالدارجه باش تسهل له هو معناتها كي يقرا يفهم وتسهل له فوالا